La energía sonora es la energía que transporta las ondas sonoras que se procede de la energía vibraciones del foco sonoro. Entonces, la energía se propaga a las partículas del medio que atraviesan en forma de energía cinética, que es el movimiento de las partículas y de energía potencial. La energía sonora es una forma de ingeniería mecánica. No es contenida en las partículas discretas y atadas a una modificación química. Cuando un objeto vibra, esa vibration se transmite a las moléculas de R que lo rodean. Se inicia así un proceso en cadena una especie de efecto dominó, en el que las moléculas se van empujando unas a otras. Podemos explicar cómo funciona en tres fases. Fase 1. Nuestra oreja actúa entonces como una antena receptora, capturando esas vibraciones del aire y conduciéndolas a través del conducto auditivo hasta el tímpano. Fase 2. Las ondas sonoras hacen entonces que el tímpano vibre y a través de los huesecillos del oído medio se transmitirán amplificándose hacia las ventanas oval del oído interno. Fase 3. En el oído interno un líquido estimula a las células celíacas que serían las encargadas de enviar impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. Aunque la energía sonora sea una energía formidable, desgraciadamente no es utilizada para la alimentación eléctrica o explotada porque la cantidad de energía que puede ser sacada por el sonido es bastante débil. La primera invención conocida de un dispositivo capaz de grabar sonido fue el fonoautógrafo, inventado por el francés Edouard Léon Scott y patentado el 25 de marzo de 1857. Esta invención permitía de poder grabar sonidos a través de un cuerno o barril que enviaba varias ondas sonoras hacia una membrana, pero no se podían reproducir después. El 9 de abril de 1860, con el fonógrafo, resultó ser una grabación de 10 segundos de alguien cantando la canción popular francesa Au clair de la lune. <laughs>